maqollarimiz ham juda buzilib ketganda maqol qanday buzilgan desa mana bittan sizlarga maqolni aytib bersam o'zimini yeginu bog'ini degan maqol bor o'zi aslida bu maqol buzilgan qanday ma'noda uzumini yeyishlikdan oldin bog'ini surishtir degani bu bog'dan o'g'irladimi bu uzumni birovnikini haqqiga xiyonat qilib olib kelmadimi bu uzumni uzum emas endi bittaga murod nimaiki narsa kelayotgan bo'lsa bozordan olayotgan narsangiz ham birov sotayotgan bo'lsa o'g'irlab sotmayaptimikin buni ha o'zinikimikin yoki bu go'sht halolmikin misol yeyishdan oldin nima qilish kerak so'rash kerak halol halol emasligini haligi maqol nima ekan buzilgan maqol ekan uzumini yeyishligidan oldin bog'ini surishtirgan yeyishlikdan oldin bog'ini surishtirish kerak ekan haloldan kelyaptimi haloldan haromdan kelyaptimi shunga ham bir e'tibor berib qo'ymoqligimiz kerak bo'larkan